好的。Yeah. What pushing? the 打点电，我打点电，等一下。等他。

后面有人，后面有人。You are still in Enemy here. Recharging shields. Switching to drone view. Watch my back. Healing up. 还有六个人。